rimangono i loro carrelli la luna che non c'è con troppe luci spente con queste notti vuote vede di tutto non sanno di niente i miei passi confusi mossi da un ritmo baffo, rughe tracciate a mano, dalla noia esposte al vento, la sera verso l'est, se minaccia la notte, una balena dove splende il giorno, se l'inghiotte lo sai che c'è basta di te nessuna nessuna ragione. Canta, canta e non ti frega niente. Canta, canta.